Добрый день! Сегодня расскажу вам о посттерминале на базе Android. Это Launcher V1, аналог своего более дорогого собрата Sunmi V1. Это устройство из серии «Все в одном». Оно может выступать полноценным рабочим местом для продавца или, например, официанта. О том, как оно работает и как им пользоваться, расскажу вам прямо сейчас. Итак, поставляется у нас терминал в такой вот картонной коробке. Сейчас будем ее открывать. Сперва сверху скотч отрезаем. Так. И внизу. Все, можно доставать. Что у нас тут внутри? Так, внутри у нас здесь инструкция, которая нам позже понадобится, скорее всего. Это у нас что? это док-станция для терминала, насколько я понимаю. Да, док-станция. Вот сюда кладется терминал, чтобы заряжаться. Ага, и здесь есть возможность загнуть кабель как нужно. Очень удобно. Вот так он загибается в любую сторону. Так, ну и само зарядное устройство, оно для наших розеток не подходит, но здесь внутри положили переходник. То есть сюда вставляется, все, можно вставлять в розетку, терминал будет заряжаться, если положить его на док-станцию. Так, и на сам терминал давайте посмотрим. Вот он. Сразу хочу сказать, что внешний вид у него отличный, оранжевый, очень круто выглядит. Очень нравится. Так, что у нас здесь есть? Разъем для сим-карты. И здесь еще USB кабель. Сюда вставляется сим-карта. Так, это камера у нас, это динамик. Это кнопки, качельки громкости и блокировка. Здесь разъем для наушников. Так. И здесь у нас, да, здесь у нас термопринтер, причем бумагу уже сразу положили. Это хорошо. Попробуем включить теперь терминал. Нужно подождать немного. Так, вот он включился. теперь можно его настраивать и будем смотреть на него подробнее. Так, вот таким образом он кладется на док-станцию. так попадется на док-станцию, все. Терминал, в принципе, готов к работе с распаковкой. Закончили тогда, будем смотреть более подробно на него уже. Вот мы уже распаковали и настроили терминал для работы, теперь предлагаю взглянуть на него поближе. С точки зрения Android устройства, характеристики UV1 не такие уж и выдающиеся. Но тут важно помнить о том, что это посттерминал. Устройство предназначено исключительно для работы. К тому же, если сравнивать цены на конкурентные модели, станет очевидно, что для своих денег устройство более чем неплохое. Здесь нет возможности установить Google Play, в его роли выступает собственный магазин приложений компании Sanmi. Здесь вы не найдете Viber, Facebook, э, Google Docs или, например, Asphalt 8. Впрочем, ничего не мешает скачать отдельные установочные файлы и установить его через USB кабель. Таким образом, мы попробовали несколько приложений и они отлично работали то есть нет никакой блокировки сторонних приложений и установить можно что угодно, кроме как ни странно самого Google Play. К тому же нельзя забывать о главной особенности этого устройства в возможности печати чеков. Здесь установлен полноценный чековый термопринтер, печатающий со скоростью 50 мм в секунду и поддерживающий стандартную 58 мм бумагу. Такая гибридность V1 превращает его в мощный инструмент для автоматизации торговли. Для сравнения, это традиционное рабочее место продавца, а вот лонгчер V1. Чувствуется разница в масштабе, верно? Конечно же, V1 полностью поддерживает работу с мобильным приложением Turksoft. После небольшой настройки чеки будут печататься сразу же при реализации, а камера отлично сканирует штрих-коды. Давайте посмотрим, как это выглядит. Кроме того, аппарат поддерживает 3G и Wi-Fi, что позволит постоянно поддерживать связь с сервером. Кстати, узнать подробнее о нашем мобильном приложении вы можете в отдельном видео. Рекомендация появилась у вас на экране и будет в описании. В целом это освобождает продавца от необходимости постоянно находиться на рабочем месте. Это будет удобно для торговых залов, в которых работают продавцы-консультанты. Продавец может на месте оформить заказ клиента, провести продажу и распечатать чек. Другой пример – небольшие магазины или даже места на рынке, в которых просто физически нет места для компьютера. Кроме того, здесь установлена мощная батарея, способная выдержать около двух дней активного использования. А если в моменты, когда аппарат не используется, класть его на док-станцию, о разрядившейся батарее можно вообще забыть. Отдельным плюсом стоит отметить поддержку русского и украинского языка прошивкой. Это значительно упрощает адаптацию пользователей к устройству. Этим, например, не могут похвастаться очень многие китайские собратья V1. В лучшем случае в свежекупленном с AliExpress аппарате вы найдете английскую, а в худшем даже китайскую прошивку. Итак, что в итоге? Longcheer V1 это достойная альтернатива своим более дорогим конкурентам. За свои деньги девайс безусловно хороший. Работать с ним удобно, а аппаратная часть достаточная для исполнения своих функций. Ну и стильный внешний вид, я думаю, для многих станет важным фактором при покупке. Приобрести это и многие другие устройства можно в нашем интернет-магазине, ссылка на который будет в описании. А если вам понравился этот обзор, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных видео, мы не перестаем работать над новыми. Также не забудьте подписаться на наши соцсети, чтобы постоянно быть в курсе последних новостей компании. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Турксофт.